father really wants us سو <laughs> هنساوي القهوة ايه حبيبتي ليلي اخدتي لي موعد انا ودانا بالصالون مش حتوقف طيب طيب حاضر على طول في ايه يا وفاء؟ جدا عملت شيك اوت وسافر ما نبلش بعد بيت الخ... يعني بس بدي افهم شغله واحده وين هاي من اليوم اعلن Nereden buldu onu ya? Havuz içindeydi. <laughs> Hadi kızlar. Ya habibi baba. Yalla. Lahza lahza. Yalla.